よくは言えないんだけどさもう結構使っちゃったのよ今月ピンチでさいくら ?5 万ってこといやちょっと 5050?、うん、50終了 さあ、始まりました少量チャンネル翔太ですりょうです少量ですはいというわけで、今回は親友のつーちゃんにお願いして、翔太にドッキリを仕掛けたいと思いますいけるかな <laughs> いけるよ。いけるかな <laughs> このドッキリ。いけるいや、うちらのさ、演技力にかかってるからさ。そうなんよ。俺演技大嫌いじゃん。 <laughs> そうなんだ。福岡の事務所時代、ほんと憂鬱だったもんね。 <laughs> 懐かしい。元気です、ね。やったわ。もう、頑張るよ。 <laughs> はい。で、今回のドッキリなんですけれども、えー、僕の親友のつーちゃんが、もし翔太に50万円貸してって言ったら、貸してくれるかどうか、検証したいと思いますイエーイ絶対無理 <laughs> 対無理やろ。 <laughs> いやー、どうだろうね。いや、同じに50って絶対無理じゃないいや、俺だったら絶対貸さないもん。絶対貸さない。俺、だってりょうくんに言われて、うん、50きついもんな。いや、きついよね。ね、普通にきついよ。うん、いや、きついきつい。でね、昔僕が、あの、 <laughs> ゲームの課金をしすぎて、あ見た見た。お金がないから、うん、お金を貸してってね、言った動画を上げたんですけど。あれいくらいくらで言った確かね、あれ10万とかだった気がする。今回はね、ね、その5倍だから。え、でも翔ちゃんは俺に甘いから。 からね。あー。そこに漬け込んで。ほんとうん。いけるんじゃないいや、ダメ。 <laughs> ダメっていうのもおかしいけど。なんかね、それでいいよって言ったら、え <laughs> いいね。それはそれでえってなるけど。 <laughs> そういう結果になるか、楽しみにしていてください。では、レッツゴーひょにょ。あれこれビール まだ入ってるか俺何もないんだけどあなんか持ってくるうんなんか欲しいなえ一旦男梅飲んどくあ飲むじゃあ冷えてあ氷入れようかそしたらありがとう何 <laughs> 何何見たいけんの 見ない。普段見ない。何って普段、普段見ないもん、こっちのことそんなことないんだけど本当にいずっと見てるんやけどね嘘をつくねうちゃんのことねちょっと見たらさああ何って言ってきたけんさひどっ嘘じゃん。ねどうほとんど見ないよ、あの <laughs> まあほとんど見てないけどねほとんど見てないよ。 <laughs> あ、美味しい。 なんかそういえばさ、すーちゃんなんか最近さ、うなんか新しいゲームの機材買ったとか言ってなかった <laughs> そうそうそういろいろねちょっとずつ揃えてはいるんやけど何のゲームそうゲームはいろいろしようと思って、うんまあ、いっぱい買ってるそうなんだ。借りたり買ったりえー、結構あれ高いんじゃないのそういうの。まあそうねまあピンキリやけどねえいくらぐらいまあまあ言えないな何それどういうことよひょにょ いくらならでも大体どうだろうええー、僕俺ゲームわかんないから俺もわかんないわかんないでしょ、うん、でもなんか普通にさなんかハードとかでさ56万とかじゃないのあでもまあまあそうそうそうハードはね高いのに56万ぐらいするけどそうなんです周りの機材がさちょこちょこね子供が買える金額じゃないよねもうなんかそうなるとさ確かに小さい時とかさ何お年玉もらってさ、うん、買っていったのにさもうそんなレベルじゃないじゃん、うん、もう どんどん高くなっててさ。うん。ね。そうネットもないとさ、できないからね。そうそうそうそうそう。そう考えたらね、お金かかるよね、確かに。だってゲームボーイとかだったらそんな1万もしなかったよね。えー、そんな安かったっけいや、当時は結構したっちゃうのそそんな簡単にも買ってもらえないやっぱ金額だったよ。ねえ、うん。そんなせんかと思うけど、本体は結構したね。そうかな。うん。終了。 なんかさ、おつまみ欲しくないおつまみ欲しいね。欲しいってよ。だよね。ちょっと俺、買い物、買い出し行ってこうかな。ちょっと二人ゆっくりしといてよ。あ、いいん。行くよ。あ、いいよ、いいよ。たまにはさ、行かせようぜ。 <laughs> たまには。行ってこいよ。いいよ。あれ美味しいの買ってこいよ。わかった。 <laughs> ありがとう、ありがとう。じゃあちょっと、ちょっと行ってくるわ。うん。ありがとう。気をつけて。うん。 最近飲んでる <laughs> 飲んでるよ。休館日ある休館日。あるあるある。なんか、前の日いっぱい飲んだら、あ、でもなんかね、飲まなくても結構平気な時は平気だから。あ、そうなんうん。飲まなくても。一人だったら飲まないかな。うーん。飲んでばっかや。 <laughs> いいんじゃないうん。ストレスとさ、日々の。あんまないのいや、あるよあるある本当いや、なんかさ、意外にさ、ないように思われるんやけど。いや、そんなことはないけど。 相当あるのよ。ギリギリで生きてる。俺はギリギリでいつも生きてるから。 <laughs> うん。大変よ、もう酒か、うん、ゲームやん、俺は。それさ、うんうん、そうそうそう最近頑張ってゲーム配信もしてるからさ。へえー、いいね。そうそう。結構きついっちゃな、でも。機材がさ、翔ちゃんもそうだけどさ、高いやん。ん、そうだね、高いよね。結構高くてさ、うん、結構使っちゃったんだよね。うーん。うん あ、でも、そうね、最初に結構いいやつ。投資と思ってさ。あ、使った方がいいと思う、やっぱり。投資と思ってさ、ちょっと買いすぎちゃってさ。うん。よくには言えないんだけどさ、もう結構使っちゃったのよ。あ、そうなんだ。そう。うん。え、だからさ、ちょっと、今月ピンチでさ。あら。もう、仕事してるじゃん、俺。もうさ、請求書見たらさ、うん、マイナスなわけよ。今月の生活費が。 でさ、うん、ちょっともうりょうくんに内緒なんやけどさ、うん、ちょっときついなーって思っててさ、うん、まあ2人に迷惑かけるのもなーと思っとんやけど、うん、なんか相談できる人がさあんまおらんやん俺ね引きこもりやしちゃんと一緒に一緒一緒一緒さあ、 <laughs> なんか前なんかこうこういうの言えるのなんか翔ちゃんぐらいしかいないなと思ってさまあまあ、うんうん、無理のない、うん 程度でいいんやけどなんかちょっと今月お金貸してもらえたらなと思うよね俺俺俺がうんちょっとりょうくんには言えんのよななんか恥ずかしいというか、うんうんもう長いじゃんもう俺ら関係が、うん、いくらぐらいのちょっと引くレベルないよね結構引くかもしれんうんいくら 5万ってこといや、ちょっと、50。50? 今月だけってことそれは、なんか、継続的に、なんか、いろんなやつも。いや、そうそう。もう本当はもっとあるんやけど、とりあえず今月50足りんくて。なんでそんな、なんでそんなしちゃったのよ。そうなんよ。なんかさ。いや、そうなんよ。なんかさ、俺もね、うん。 なんかさ、もっとこう、いろいろしたいなっていう欲が最近湧いてきて、まあ、ゲーム配信だけなんやけど、うんうんうん、なんかもっと、なんかより良い、うん、ないかなっていうのでさ、うん、あれがいいよ、これがいいよみたいなゲーム配信してる人に聞いて、いろいろ揃えたら、うん、そう、ぐらいちゃって、そうもう、うん、で、そう、で、 と家賃もあそう、ね、本当は3か月ぐらい滞納しててさ、そうなのそうでその来ちゃって、その大家さんから手紙がね、でとりあえずそう家賃払わな、追い出されるけんさちょっとなあっていう本当はこんな飲んでる場合じゃないんやけどいやいやそれは別にいいんだけど <laughs> そうだから ちょっと、うん、すぐね、頑張って働いて返すつもりではあるんやけど、もしよかったら、どうかなと思って、まあ。そうね。ああ、全然いいんだけど。全然いいんだけど。本当いいよ。なんか、え、足りるの逆に。なんかさ、そういうのって、うんうんうん、なんかお金貸してほしい人って結構その、 あの、もう最小限のぐらいしてしか言わないじゃん。本当はもっとこんぐらい必要だけど、最小限こんぐらいでしか、これで足りるからとか言うじゃない。ん、本当に50で足りるもんなの。いや、そんなん、なんか甘え出したらきりないじゃん。でもそれは別に返すんでしょ返す。いや、そ、そらね、そらね。うん。宮田言うくない別になんか、 うんまあでもその量に言いたくない気持ちもまあ分かんなくもないし、いやでもこれもういや50でも結構引くやんまあまあまあ、まあ、その友達にお金借りるのにさ50だよ、うんうん、なんかその友達でも結構その、本当のなんかよなんていうのかななんか急に切れるような友達とかだったらまた話上がるかもしれないけど、別に家とかも別に何でも知ってるし、ならば別にさ いいかなと思ってるし、別に逃げるつもりもないだろうし、なんか、あるじゃない。俺も結構そのお金で悩んできたこともいっぱいあるから、お金がない時って本当に辛いし、うん。まあしかも僕、そのお金使わないっていうか、あんまりそういうの <laughs> 興味ないというか、だから別に、いいからね、うん、と思ってて、うん。まあ別にいつでも返してもらえるならいいんじゃないか。現金 振り込めばいい現金なの現金現金で今もらえたらそう今そうこの帰りちょっと払って振り込んで帰ろうかなっていうでもできたら寮にバレない方がいいんだよねそう気まずいよねそっかじゃあうんどうしようバレない方法なんかあるかなうんどうしようかなあおかえりおかえり にょにょなんか美味しいの買ってきたできたよじゃあちょっと準備しようかなあありがとうありがとうありがとうあそうその前に飲ませてようんうんうん何買ってきたのいろいろいろいろありがとうありがとうちょっと待っていくらだったえいいよ何してたの二人でいやちょっとねうんうんまあ今後の話というかああそうなんだ <laughs> してなんだようん <laughs> 恋バナ そうそう、恋バナと、そうそうそう人生の先輩としていろいろね。ちげえだろ、違うじゃん。先輩じゃないじゃん。なんでそんなんだよ。 <laughs> いやもうね、10個ぐらい上だもんね。10個ぐらい下だもん。まあそうね。10, 10個ぐらい下なのよ。うん。ちょっとさ、うん。つーちゃんにさ、相談があるんだけどさ、聞いてもらえるえ、なになになになになにちょっと、翔太には言えないんだけどさ。ああ、翔ちゃんに内緒ね。そうそう。うんうん。 そう50万くらい貸してほしいなあ50万ちょうど今日ね入るんよ俺にあマジでうんちょうど今日入るねえちょっと待って何ちょうどねえもう何ちょっと <laughs> えなんでだよ今日ちょうど <laughs> 今日もうもうちょっともうちょっともらえるよもう <laughs> ちょっともらえるっぽいなんで っといけるもし100いけるかもしれないうん、何頑張ったいやなんでなんでなんでなんでちょっとそれでえちょっと待って合流しようかどこどこどこどこ何それで合流しようかねはいどこというわけでドッキリ大成功なのかなはいあまさかねうん50俺行き過ぎかなと思ったの最初に30 <laughs> ああもうやだ やだこれでも100いけそうやったよあ本当にうんこれやなんだったら100いくわ俺絶対信じないそんなマジかよもうやださすがにゲームで50はないぜ本当よえー、え全然気づかなかった本気でお願いされてると思っただって量いないんだもんあーあそうね それもねしかもありそうじゃん <laughs> いやあるあるあるないよありそうじゃんいや別に違うのありそうだからいいの終了じゃあなんだね、あげないよ。じゃあ、50、50で。あげないよ。あげない、あげない。ありがとうございます。あげない、あげない。なんかあった時のために埋めてるんだ。あ、そうな。そうね。偉い。なんかあった時に、借りるわ、その時は。 <laughs> うんじゃねえ <laughs> はいというわけでですね今回は翔ちゃんに、えー、僕の親友がお金を貸したってあ貸してって言ったらどういう反応するかをやってみました100はいけますもう気をつけてよ本当に気を騙されないように気をつけてよ詐欺師じゃなくてよかった、えー、別にそこまで大きいもんだと思ってなかった